matiz rgb faramizni tayyor bo'ldi bu fara bo'yicha ham bitta fikringlarni qoldiringlar 16 olti xil rangda o'zgarib turadigan положениеda turibdi hozir lekin bunga e, bitta rang qilib qo'ysanglar ham bo'ladi rangni ko'rasizlar o'n oltita rang o'zi sekin плавный o'zgarib ketyapti uzoqdan ko'rinishi farani oldi qismi полный mat bo'lakka bo'yalgan sifati idealniy xudo xohlasa uyaltirib qo'ymaydi sifatan kurasıram. moshinani ham vidandevskiy qilib qo'yadi cho'tkiy turadi moshina uzoqdan ko'rinishi palasali qilib qilingan hop bu yerda kontroller salonga olib kirilgan mana bu yerdan bossanglar rangi o'zgaradi shu shofyorga qulay qilib olib kirib berganmiz salondan bosishga sardor bitta bitta rang qo'y hop mana yashil rang o'zgaradi qizil o'zi o'zgartiryapmiz o'zimiz o'zgartiryapmiz hozir bos yana mana mana bu oq rang bo'ladi orqaga qaytar oqqa qo'y oq rangi ham bor buni shu o'n oltita rangdan xohlaganinglarni yuborasizlar hozir bu yerda обычный kontrolka turibdi mana bu oddiy обычный kontrolka pultda turibdi buni telefonga ham ulab beramiz telefondan xohlagan rangingizni qo'yib bemalol ishlaturasizlar hop sparkda qilinayotgan ishlarimizni aligantari patologimizdan taqvomimizni tanlashdan oldingi syomkani ko'rsatuvdik mana tayyor holati bemalol alikantara mana bunaqa perforatsiyali ko'jalar shunga qilish kerak bo'lsa kelaverasizlar stoykalarni qoraga bo'yaganmiz hali stoykalar taqilmagan bemalol kelsanglar bo'ladi xudo xohlasa sizlarni kutib qolamiz shu xizmatlar bo'yicha s tuningda